से जीने देगी ना चैन से मरने देगी ना चैन से जीने देगी ना चैन से मरने देगी अच्छा ले चले तुम्हें तारों के शहर में धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने दे मेरी बाहों में मैं तो सो नहीं सकता खुदा ने तुझको दिया मुझे तुझे मैं खो नहीं सकता मैं मर जा